саламатсыздар ма оқушылар біздің кезекті қашықтықтан оқыту физика сабағымызды бастаймыз бүгінгі қарастыратынымыз 22-ші параграф механикалық жұмыс деп аталады бұл ә, тақырыпты көрмей тұрып бастамай тұрып міндетті түрде біздің каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар оқушылар әрбір физика сабағын ә, жетік меңгеруге сонымен қатар жақсы үйренуге сіздерге мүмкіндік болады жақсы олай болса біз бастаймыз бүгінгі тақырыбымызға негізгі арқау болатын күтілетін нәтижелер бұл әрине механикалық жұмыс дегеніміз не және оның энергиямен қандай байланысы бар деген сұрақтарға жауап бере алатын боласыздар жұмыс дегеніміз не жұмыс деп отқанымыз күштің белгілі бір жолда әсер етуін сипаттайтын физикалық шама яғни мына бір денені белгілі бір орын ауыстыруға күші ә, алып, алып келген кездегі атқарылатын бұл жұмыс деп аталады екен қозғалту үшін мына жерге қозғалту үшін деген сөз да яғни қарайтын болсаңыздар жұмыс қандай әріппен екенбіз а әріпімен белгілейміз өлшем бірлігі жұмыстың өлшем бірлігі джоулға тең ә, f деп отқанымыз неге тең екен f деп отқанымыз не бұл күш иә күш өлшем бірлігі ньютонға тең білеміз ал s деп отқанымыз не s деп отқанымыз жол өлшем бірлігі метрге тең немесе орын ауыстыру дейміз ал косинус альфа бұл бұрыш болып есептелінеді иә енді біз осы жерден біз нені тауып көрейік жұмысты формасынан күш табатын болсақ жұмысты бөлеміз s және косинус альфаға қараңыздар косинус альфа болмаған жағдайда жай ғана с қа бөлсек те болады деген сөз немесе формуланы былай жазсақ та болады жұмыстың формуласы а тең f-тің орнына mg s иә жоқ mg s болмайды ол кезде h болып кетеді осылай жазсақ та болады деген сөз форманы түрлендіре беруге болады екен ары қарай кеттік енді бізде ауырлық күшінің жұмысы жалпы ауырлық күші не екенін білеміз ғой f ауырлық күшіміз яғни ауырлық күшіміз тең болады mg ға яғни әрқашан центрге бағыттаушы күш иә егер біздің бұрышымыз 90 градустан яғни альфа бұрыш 90 градустан кіші болған жағдайда күшпен орын ауыстыру бағыттас болса ол кезде жұмысымыз неге нөлден үлкен болады екен таңба оң болады ал егер 90 градустан үлкен болған жағдайда яғни күшпен орын ауыстыру қарсы болса яғни бізде жаңа айттық қой күштің бағыты да күштің бағыты міне қараңыздар мына жерде күштің бағыты мен орын ауыстырудың бағыты бағыттас болған жағдай иә ал мына жерде не дейді күш пен орын ауыстыру қарсы болса яғни екеуі екі түрлі бағытта демек былай деген сөз міне қараңыздар мына жерге бүйтіп көрсетейік күш былай тартса орын ауыстыру былай кетті деген сияқты бұл кезде ә, жұмысымыз нөлден кіші болады теріс жұмыс жасайды деген сөз ал егер ә, бұрышымыз 90 градусқа тең болса күш пен орын ауыстыру перпендикуляр болса ол кезде жұмысымыз нөлге тең болып қалады екен да перпендикуляр деген сөз тік бұрышты иә үшбұрыш деп айтамыз ал енді ауырлық күшінің жұмысының формуласын жазатын болсақ міне ауырлық күші тең mg үлкен ә, бірден h екіні азайтады екенбіз ал егер жоғары көтерілген кезде ауырлық күшіміз нөлден кіші болады теріс жұмыс жасайды екен ал егер төмен түскен кезде ауырлық күшіміз ауырлық күшінің жұмысы таңбасы оң ол нөлден үлкен болады деп қарастырылады ары қарай тағы тоқталатын болсақ ауырлық күшінің жұмысы траекториясы түрінде тәуелді емес яғни мысалы <clears throat> тұйық траекториямен орын ауыстырған кезде ауырлық күшіміз нөлге тең болады үйкеліс күшінің жұмысын тап дейтін болса міне қараңыздар жалпы f үйкесінің орнына былай жаза саламыз болды иә қозғалыс горизонтал жазықтықта болатын болса яғни бізде үйкеліс күшінің мю ға тең екенін білеміз көлбеу жазықтық болса не болады косинус альфа болады неге өйткені ә, горизонтал бағытта қозғалғандықтан ал үйкеліс күшінің жұмысы әрқашан теріс қозғалысқа қарсы болады осыны ұмытпаңыздар мысалы дене былай тартатын болсақ үйкеліс күші бұған қарсы деген сөз да ал серпімділік күшінің жұмысын тап дейтін болса бізде мынандай формулаларымыз бар кейбір есептер шығарған кезде осыны қолдансаңыздар болады қалай болды ә, мынаны ашқан кездегі формула иә былай жазсақ та болады немесе ә, созылған серіппені ары қарай созу үшін қосымша ә, жұмыс атқарылады ол кезде мына бір форманы түрленген формамыз бұны да жазып қойсаңыздар болады яғни л дегеніміз не дейтін болсақ ол x-қа тең ғой жалпы бұны алдағы уақытта өтетін боламыз ал енді түрленген формуласы жалпы жұмыстың формуласын былай жаздық иә немесе бұны біз былай түрде жазсақ болады екен бұл қайдан келіп қалды дейтін болсақ мынау неге тең ә, f тарту күшіміз тең болады mg синус альфа қосылған мину мю mg косинус альфа қосамыз Ma деген формуламызға тең f-іміз f-тің орнына қойдық сол кезде көбейту бола ә, немесе мынандай жасақ болады қатаңдықтың көбейтеміз созылудың квадратын бөлеміз екіге немесе ә, мына жерде формуламыз мына үйкөз күші иә үйкөз күшін созылуға көбейтіп екіге бөлсек болады немесе ә, квадратын екі ға бөлсек те болады бұның барлығы түрленген формула сендер үшін түртіп алсаңдар болады иә міне енді осыған байланысты есеп шығарып көрейік тақырыптық тест тапсырмалар жалпы ұбт да келген есеп жұмыстың формуласы қандай еді так бүйтіп жазайық а тең f көбейту s дейміз иә 40-ты көбейтеміз. 120 сантиметріміз неше метр болады? Әрине, бұл 1-2 метрге тен. Демек, көбейтеміз 1-2-ге. Сол кезде, мұна 0-1-ға кететін болса, 4-ті 12-ге көбейтеміз деген сөз ғой. 48 жауылыға тен ары қарай енді осы тақырыпқа байланысты бар болған төрт есеп бердік жұмысқа байланысты осы төрт есепті шығарамыз түсінбеген жерлеріңіз болса сұраймыз бүгінгі сабағымыз аяқталды оқушылар келесі сабақта жолыққанша сау болыңдар